請緊握扶手。Please hold the handrail tightly. 下一站，兆康。乘客可以轉乘屯馬線。 Next stop, Hong Interchange stop for the Chin Ma Line. Siuhong，呢個係路線六一四 P 嘅尾站，多謝乘搭輕鐵。Siuhong, end of route 614P. Thank you for travelling on the light rail. P. This train now continues on route 615P.